Welcome to the End Time Sanctuary Present Truth Ministries. Aning panahon, halo-halo ang atong sinultian. O ang atong tunan karon, akong giuluhan og the quality of faith Jesus is looking for in the end time. Ang klase sa pagtuo o kalidad sa pagtuo nga gipangita ni Hesus sa mga tawo nga nagpuyo sa katapusang panahon. The quality of faith, ang kalidad. Kung kita mangitag usa ka butang, ang kalidad, the quality is the most important. So Jesus, si Jesus nangita og quality, kalidad sa pagtuo sa iyang mga katawan nga nagpuyo sa katapusan nga panahon. Nga naman, there is a crisis of quality of Christian faith in the end time. Dini sa Lucas 18.8, si Jesus mingon, sapagkat tinuod, pagbalik sa anak sa tao, makakaplag ka siya pagtuo niya sa kalibutan. When the Son of Man comes, will he really find faith on earth? What do you mean by that statement? Si Jesus nakita niya ang katapusan sa kalibutan. Nga sa hinapos sa kalibutan, doon ay kakulangan sa tinuod nga pagtuo mo ng mingon siya. Pagbalik sa anak sa tao, makakaplag baka siya pagtuo, tinuod nga pagtuo diha sa kalibutan. Jesus is looking to the very last day of events on planet Earth. See, something great importance is missing before He comes. Number one element of human response to salvation is the global crisis of Christological faith. Dili lamang personal. Sa usa ka lugar, global. Problema sa pagtuo. Nga naman kini, It is very explicit and emphatic. Klaro, kaayo. Will he really find faith on earth? Makakaplag ba siyag? Tinuod nga pagtuo diha sa kalibutan. Kinahanglan, ingon ni San Pablo, susihon nato, eksamino nato ang atong pagtuo. Kaya ang tinuod nga Kristuhanon nagatubo. In severe crisis, Christian growth is possible through the Holy Spirit. Look at nature. So, really severe the situation, but the tree, ang kahoy, ni ni lambo, tubo, na nanga, it is impossible. But, tungod sa balang espiritu, posible. Ngano man sa katapusang panahon, ngano ang pagtuo sa ka-critical, kaayo nga aspect sa pagtuo natong Kristohanon. Tungod kay, faith is utterly needed in crisis. To balance our faith our relationship, the way we look at things, the way we look at God, and the way things that is happening should be utterly balanced in the time of crisis because crisis shape our understanding of everything. Mo nang mahitabo. Kulang sa pagtuo. World leaders, ang mga tao, mga leaders, tibo kalibutan karon na problema because of global problem. Usan ini is pandemic, COVID-19. But, dili lang na mao. Muabot sa atong kalibutan na giyon sa Illinois, sa Patriarch Prophets, pahina 530 city. Nagaingon siya nga ang tibok kalibutan nagatanaw, matag nasyon, nag-observe, sa gikakusgon, sa nagahitabo, bisang asa nga element sa kalibutan. Recognize something great, decisive is about to take place. The world is on the verge of stupendous crisis. Ang kalibutan na nagungaw sa hilabihan kadako nga krisis sa kalibutan. Makita nato tibok kalibutan, calamities by land and sea, unsettled state of society, alarms of warm are portentous. They forecast the approaching events of greatest magnitudes. The agency of evil are combining their forces, consolidating. They are strengthening for the last great crisis. Great changes are soon to take place in our world, and the final events will be rapid ones. Testimonies for the Church, Volume 9, 11. Crisis sa kalibutan. Makita na to bisagasa. Hilabihan ng crisis. Crisis sa pamilya kami kaminyon. Ang divorce parihara sa Kristohanon o dili Kristohanon ang rate. Ang economic problem dato man nga country o kabos parihan giatuman. Labor and employment bisa ga Poor housing anywhere in the world. Supply of food kulang sa pagkaon climate change. But the biggest crisis is in the heart of the sinner. Sa kasing-kasing sa usa ka makasasala na ang pinakadako nga crisis. That neglect to respond God's love and changing God's law to suit their reason and their state. Muna ang problema. Nakita ninyo karon? Same-sex marriage. God's ideal. No matter what happened to society, husband and wife quarrel, but yet they remain God's ideal. This is God's ideal. But there is a crisis because there is a wrong question. What is wrong with the world? There's nothing wrong in the world. Is God really in control? Yes. But this question is misplaced because the real question is the human nature and human heart perverted God's ideal. Many parts of the world. I was just really hurt. A few weeks ago, I look at it. Africa was the most conservative pastors from two denominations got married. What a curse! Just because that's what society is acceptable. And that is really the crisis. And it affects thousands and thousands of people because God's ang gibuhat sa Ginoo nga babae ug lalaki diha sa kaminyon Karon, lalaki, lalaki, babae, babae. Gidaot ang programa sa Dios nga mo'y maghatag og kalipay. Later on, ang ato nga kalibutan is a confused world. Nay mga bata, kinsa may imong papa dong? Dahil kinsa imong papa, kinsa imong mama. Usaon yung pagmamagpapa plus lalaki. Usaon yung papagmama plus babae. Ang imong anak confused. Naglibog. Kay naglibog, dili maka-decide og unsay tarong og mayo. This a big problem. Tanaw ra guning tao diri. Ni saka pagyud sa kapayas. Nga ang kapayas, kabalo ka, nga pwede ra man nang dito sa ubos, saka pagyud. Munay crisis, logical thinking and acting. Sa inang ka anak. Ila na may pagkuha ng kapayasa. Nganong musaka pag og magduko-duko diha og lisod, kuha. That's what happened in our world. We are confused. Radical thinking and acting is destroying us. Nakadaot sa atong pagto. Crisis in the religious cover-up. Dili ta makatabang sa atong isig kaingon. Unsay atong gipasangil ang atong relihiyoso nga mga aktibidades nga mga trabaho. I'm sorry. I'm late for divine service. I have no time to take good care of this person. There's a crisis. Crisis in natural and man-made calamities. Kani usa kini ka picture sa sa Davao, miyagi si Typhoon Pablo. Thousand upon thousand had been destroyed, misplaced. I saw people begging for food, long kilometers, people lining, waiting for food. Everything was destroyed. Munang ang crisis nga mahitabo. Pero kani nga crisis, temporary ni. Dili ni eternal. And so, Napag crisis karon sa gitawag og global fake news. Mas dali tuuan ang baka kaysa tinuod. Paspas kayo ang gasip kaysa gospel. Ang gasipil, paspas kaysa gospel. That's what happened. Tanaw ra kuning babae, nag nagbutang siya, ah, nawala nga itoy, pero ang itoy naara sa ang likod ni tago. This is an age of fake news. And a fake news is similar to the true news. So this crisis, magausab sa atong pangunauna, magausab sa atong pagto, this crisis changes the shape of our thinking and our faith and we're affected. Because we are in that crisis. Upon ang Old ag New Testament, nag-insist, the judge shall live by faith. Sa makadaghan gisulti kani Habakuk 2:4, the just shall live by faith. Ang matarong magkinabuhi sa iyang pagtuo. Mingon San Pablo sa Galacia 3:11, ang matarong magkinabuhi da sa pagtuo. Sa Hebrehanon 10:38, ang matarong magkinabuhi sa iyang pagtuo. Mo kani ang balaan nga trabaho sa matag usa ka Kristohanon. Ingon sa Ellen White sa Faith and Works, pahina 78. You have to talk faith, you have to live by faith, you have to act faith, that you may have increase in faith, exercising living faith will grow to strong men and women in Jesus Christ. Ang problema, ang istoryahan na to, kumusta man, ang atong mga personal. Nawala na. Nga ang istorya, kumusta mga tong pagtuo? Nagkinabuhi ba ta sa pagtuo nga tinood? Wala na, di na istoryahan. Ang negosyo, ang panginabuhi, mga anak, unsa pa. Ang Dios padaplin. Mao na ang naka-crisis, naka-problema. Pero di ka maningala kung magbasa ka lang estudyante ka sa Biblia, mabasa nimo na sa unang pag-anhin ni Jesus, the first advent, let's look what happened to God. Kaning mga tao sa Old Testament, before niabot si Ginoong Isos, tanan nga kalihukan, seremonya sa sanctuary, all point to Jesus. Pagabot niya, wala. Pero tanawa, during the first advent of Christ, there was a crisis of faith in His people Israel. Jesus repeatedly, this expression repeatedly, mingon siya, Oy, of little faith, of lack of faith. Gamay nga pagto. Kulang sa pagto. Ningon sa Mateo 6.30, Oh, of you little faith, kagamay sa pagto. To his disciples who were terrified by the waves of the Galilee. He declares, Are you fearful, you little faith? Mateo 8, Si Pedro, sa diha nga milakaw siya sa tubig, immediately si Jesus iyang gikuan ang iyang kamot para iyang agakayon yun siya kang Pedro, ikaw, kagadyutay sa imong pagtuo nganong nagduwa duha ka. Mateo 14:31. Ikaw nga kagamay sa imong pagtuo. Mateo 16:8. Ang kakulang sa pagtuo daw dili katuhuan sa unang pag-anhi ni Kristo. What are the factors that destroy or erode their faith? Si Jesus mayon kanila. Nganong nahadlo ka man? Do you have still no faith? Marcos 4. Wala ba ikaw your pagtuo? Question na ginoong Isos sa sa Lucas 8.25. Asa ang imong pagtuo? O siya wala maghimog daghang minaglo dito sa Nazareth tungod sa ilang kakulang sa pagtuo. Mateo 13.58 og siya nahibulong sa hilabihan sa kakulang sa ilang pagtuo. Marco 6, versikulo 6. Just imagine. First Advent, they're looking for the Messiah. When the Messiah came, He evaluated. Iyang giasista, kumusta ang pagtuo? Kulang, gamay, wala. Kulang, gamay, wala. Wala, kulang, gamay. Mo nang nahitabo nahudtan sila sa tinuod nga oil o gulay reserba. Pero, tanaw na to ang hintel. Kumusta man ang hintel? The faith of the Gentiles were astounding compared to the people of God Israel. Nga naman, hilabihan ang ilang pagtuo. Ang usa ka Romanong centurion, si Jesus mingon kaniya sa iyang pagtuo, sapagkat tinuod ako magaingon kanimo. Wala pa ako'y nakita, sama kadako nga pagtuo sa tibok Israel, gawas nining centurion nga miduol kanako. Mateo 8:10. Tamparos sa katauhan sa Dios, kulang gamay walay pagtuo. Samtang ang hintil nga walay magtuo Dios, dunay great faith. Mingon siya sa usa ka babay nga gikan sa kanaan. O woman, great is your faith. Matthew 18.20 Just exhibit. Gentile woman from Canaan. A Gentile centurions from the Roman. Jesus say, I have never seen such great faith in Israel. What shall we say then? Paul says, that the Gentiles did not pursue righteousness, but attain the righteousness, even the righteousness of faith. But Israel, pursuing the law of righteousness, has not attained the law of righteousness. Why? Because they did not seek it by faith, but it is where? By the works of the law. Munang diferensya. Gitudluan na sa Dios nga mao ni ang tinuod nga dalan sa pagkamatarong, mao ni ang agianan sa pagkamatarong. Nagimo pagyud sila dalan nga sa ilang una-huna tarong. Unsay guwa? Hiwi. Mao ni nakaproblema. That's the first advent. So magaingon ta nga the micro to macrocosm of faith. The Roman Christians were famous for the great faith. Your faith is being reported throughout the whole world. Romans 1.8. Just imagine that. Ang Israel na may katawan sa Diyos, kulang, gamay, walay, pagtuo, samtang ang Gentiles nga mga Romanon, mingon si San Pablo, your faith ang imong panginyong pagtuo, na nadungog sa tibuok kalibutan. Pero pagadto ni Isus sa Israel, wa siya'y nakita nga pagtuo sama sa mga hintil. Unsa may magadaot sa pagtuong Kristohanon? Secularism and politics. Kung muhimo na gaitang usa ka secular ang atong thinking, ang atong panghuna-huna. And we enjoy, we enjoy politics because politics is good science, but the people who play politics destroy us. Morning nakadaot. So, religious secularism destroyed genuine faith. Makadaot. Bisag unsa pa ng relihiyon, Christianity, Hinduism, Protestantism, Judaism, Islam, Catholicism, all other ism, religion, destroy when they started to be thinking secularly. Diya sa Roma 3.27, doon ay gitawag diha ang balaod sa pagtuo. So karon na itong pangitaon, ang quality characteristics nga gipangita ni Ginoong Hesus. Kay mingon siya, pagbalik sa anak sa tao, makakaplag siya og pagtuo sa yuta. Nga naman, mingon San Pablo sa Roma 14.23, Whatsoever is not of faith is sin. Bisag unsa nga atong ginahimo, atong ginatrabaho, ingon nga serbisyo sa Dios, kung walay pagtuo kana sala. Nganuman, maghatag ikapulo way pagtuo, sala. Magsimba kag Sabado way pagtuo, sala. Magmisyonary way pagtuo, sala. Everything should be founded on faith because by faith, that's the basis of God's acceptance of all what we do in service of His name, in His church, in His mission, and His kingdom. Number one, What kind of faith? Unsa nga quality? Faith that overcomes the world. Pagto nga nagadaog sa kalibutan, pero kadaghanan karon ang atong pagtuo mo'y gidaog sa kalibutan. Unang Juan 5.4, For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. We need a faith that would overcomes the world. Is your faith able to overcome this world? Ikaduha, precious faith, treasured by believer. What kind of quality of faith Jesus is looking for? Faith that is precious. And Peter says that. Ono, ikaduhang Pedro, ono, ono. Those who have obtained like precious faith hamili nga pagtuo with us by the righteousness of our God and Savior Jesus Christ. Ang akong pangutana, ang imo bang pagtuo, hamili ba? Kanang pulong hamili, hinashasan na. Precious means something that is very expensive. Something that is to be treasure. That's the meaning of our faith. Number one is faith that conquers the world. Number two is precious faith. Number three, genuine faith. Kanag yung lunsay, tinuod, genuine nga pagto. The genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes, though it tested by fire, may be found praise, honor, and glory at the revelation of the Lord Jesus Christ. 1 Peter 1.7 So, una, pagtuo nga magadaog sa kalibutan. Ikaduha, hamili nga pagtuo. Ikatulo, usa ka genuine nga pagtuo ang ikaupat. Og dini balik tagamay sa genuine nga pagtuo mingon si Lynn White. Genuine faith appropriates the righteousness of Christ. The sinner is made to overcome with Christ, for he is made partaker of divine nature, and thus Divinity and humanity combined, faith and works, 93. Genuine faith. We connect our weaknesses to God's strength, our ignorance to His wisdom, our frail humanity to His power and His divinity. Ngunit ang kinahanglan nato. Dawato nato ang atong pagtuo. Ikaw pat, nga kalidad sa pagtuo. Most holy faith pinakabalaan nga pagtuo. Kumusta man ang inyong pagtuo? Balaan ba? Hamili ba? Nakadaog ba sa kalibutan? Genuine ba? Kung wala na, waits time, panahon sa pagpangita, pag-evaluate, pag-examine sa atong pagtuo. Kay kung wala kini, mauning pangita ni Ginoong Isos nga klase sa pagtuo. Ngayon si Jude, verse 20. But you, beloved, building yourselves up your most holy faith. Praying the Holy Spirit, keep yourself in love with God, looking for the mercy of the Lord Jesus Christ unto eternal life. Ato ni nga pabarugon. Let us build ourselves the most holy faith. Kaso lang atong mga pagtuo, mo giyon ano ni San Pablo sa 1 Corinto 15, haguka nga pagtuo taphaw nga pagtuo. Dili balaan. Labing balaan nga pagtuo. Muni nga atong pandayon. Pinaagi sa pagpangamuyo sa balaang Espiritu o paghigugma sa atong ginoo, Diyos nga mahan o gunya, kanunay magtanaw sa kalooy ni Ginoong Isos sa kinabuhing way katapusan. Ang ikalima, justifying faith. O sa pagtuo nga maghimo sa ato nga matarong. Opposite to condemnation. Therefore, having justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5.1 The question is the faith you have can really justify you in the end. Unsang klaseng pagtuo? Kung dili man na makatarong sa ato, yabag pa kaayo, unsaon nato na? Mo ipangita ni Ginoong Isus. In order for man to be justified by faith, faith must reach to a point where it controls the affection, the impulses of the heart, and it is by obedience that faith itself made perfect. Justification is opposite to condemnation. God's boundless mercy is exercised towards those who are wholly undeserving. He forgives transgressions and sin for the sake of Jesus, who has become the propitiation of our sin. Through faith in Christ, the guilty transgressor is brought in favor with God and into the strong hope of eternal life. Faith and Works 104. Ang ikalima nga kalidad, Faith that works with love. Kini nga klase sa pagtuo. Kumusta man ang atong pagtuo? Naga, nagatrabaho ba ni? Sumala sa gugma sa Dios, agape love. For in Christ neither circumcision and circumcision avails nothing, but faith working through love. Galatians 5.6 Kumusta man ang atong pagtuo? Ang ikaw nung, makaluwas nga pagtuo. Ang imo bang pagtuo, eh, makaluwas ba sa imo? Kay kung dili, mangita kita. Niya atong pagtuong makaluwas ka nato, makatarong ka nato, makatrabaho pinaagi sa gugma, makadaog sa kalibutan, genuine, balaan. Saving faith result of personal salvation. For by grace you have been saved through faith, and not of yourself, it is a gift of God. Not of works, lest anyone boast. Ephesians 2.8 Saving faith is a living faith. Ang pagtuo nga makaluwas, mao'y pagtuo nga buhi. Kay daghan sa atong pagtuingon si Lynn White, mibasa ko sa daghan, ang failure nato kapakyasan sa kadaghan sa atong kinabuhing Kristuhanon tungod sa kakulang sa pagtuo. Nganuman, kay nagatuo ta sa atong kaugalingon kaysa nagatuo diha sa Dios. Ikapito. Faith certified by works. Ang pagtuo nga may ebidensya diha sa buhat. Kadaghanan karon nagabuhat kulang sa pagtuo. Nagaistorya kulang sa pagtuo faith perfected by the works of love. Como na nga teksto, sumala sa Santiago 2, 26. Imong makita ang tao nga siya gimatarong sa iyang binuhatan, dili sa iyang pagtulamang. So sa makausap pa si Rahab nga usa ka bigaon na matarong sa iyang pagtuo sa diha nga gidawat niya ang mga sulugon o giyang gipa lakaw sila sa lain nga dalan Maingon man usab ang lawas, wala ang espiritu patay, mausab ang pagtuo nga walay buhat patay. Kadaghan sa atong mga trabaho pulos patay. Kung patay na gani ang atong pagtuo, bisag unsaon pa na din na ma-revive. The evidence of faith is works. The cert, the certified of works is faith. Pareha na sila gikinahanglan. But faith perfected by love. Number eight, kinahanglang magdato ta sa pagtuo. Mga dato na ta sa mga material nga butang. Edukasyon, posisyon, ranggo, kalibutanon nga material temporary. Pero kumusta man ang atong pagtuo? Has not God chosen the poor of this world to be rich in faith? That's a challenge to the rich. Pero gipakita sa Biblia, kadaghan nga mga tao nga hilabihan kadato si Abraham. Ang pagtuo, modelo, amahan sa pagtuo. Kadaghang mga dato sa Biblia, pero nga ang ilang pagtuo niya sa kwalidad, quality of faith. Because they choose. Kita, pobre pa ta. Wala pa tayo kwarta, wala pa tayo property, wala pa tayo rango, wala pa tayo position, kulang pa ta pagtuo, pagbalik sa ginoo, asa tayo butang. Ni sila Niyos. Muning pangutana ni Ginoo Isos. Can Jesus really find faith? Ningon sa Linoite, Faith and works go hand in hand. They act harmoniously in the work of overcoming. Works without faith are dead, and faith without work is dead. Works will never save us. It is the merit of Christ that will avail in our behalf. Through faith in Him, Christ will make our imperfect efforts acceptable to God. The faith we are required to have is not Do nothing faith, but it is a saving faith, is that which works by love and purifies the soul. He will walk intelligently in the way of God's commandments. Faith and works, pages 48, 49. We must have the faith that works by love that purifies the soul. Muna gikinahanglan nga pagtuo ni Ginoong Isos. Gikinahanglan. O ang pagtuo, kanang pagtuo na mula hutay sa katapusan. This is the call of endurance on the part of the saints who obey God's command and remain faithful to Jesus. Revelation 14:12. The final and ultimate goal of a Christological faith og ang resulta sa inyong pagtuo maong kaluwasan. 1 Pedro 1.9. Conclusion. Sa pagtapos nato nini, bisag unsa nga dili pinaagi sa pagtuo, sala. So atong hinungduman mga kaigsuonan si Jesus nangita sa walo ka klase, walo ka qualification of faith that he needed in the end time. Faith that overcomes the world. Genuine faith perfected and certified by works of love, living and saving faith. It must be the most holy faith, justifying it is enduring. These are ultimate questions of our Christian faith. Munang mingon sa Ginoong Isos, pagbalik sa anak sa tao, makakaplag ka siya pagtuo. Ako nagalao mga kaigsunan, nga kining atong minsahe karon, maabot sa inyong igdulungog, atong eksamino ng atong matag usa ka kinabuhi, ang atong relasyon sa Dios, kumusta ning atong pagtuo? Pang-maintenance lang o pagtuo ngadto sa kinabuhi nga way katapusan. Hinaot unta nga ang Dios maghatag sa ato ni niining walo kakalidad qualification sa pagtuo nga gikinahanglan sa mga taong nagkinabuhi sa katapusan ng mga panahon. Atong hinumduman. Atong ning sumpayan unya sunod. Unsa bagyo ng pagtuo? Kay kadaghanan sa ato nagisgot og pagtuo, pagtuo, pero dili pa gyud klaro. Pero karon gipangitaan ta ni Ginoong Hesus sa kalidad, sa pagtuo, kay daghan sa kalibutan may pagtuo, pero hago ka, kulang gamay, wala mo nang gikinahanglan mga kaigsunan. O ginaot unta nga kining atong crisis sa pagtuo nga gitan-aw ni Ginoong Hesus. Ang matag usa sa ato gitagaan og kahigayunan nga kita makahimo sa pagsulbad sa atong problema, the crisis of faith, because in the end, the just shall live by faith. This is my prayer.